рибака інтервента. Озираються. О, А за ними ще двоє. Щось пруть. Та й що б то мало бути? То хороший рибак. Давай тяжкий. жмурилися. Звичайно, про ваше рішення є те. Правильно. Попросити мало, підтримати. Тут падають здоров'я. Тихи-тихи. Другий посидів собі мало в корчах поруч, репу почесав і подумав. Що я ланька режу з Іваном. Іду і я собі. Це вона сиділа пробачить його. Тому вирішили повернутися. Тягну далі. І тут раз, хлопки рядом. Що робить середньостатистичний глиноземний хробак інтервен? Правильно, тікає. Другий що тим часом робить? Маленько відпочиває та міст аптечки заодно перевіряємо. Тимчасово виведемо влад. Пам'ятаєте цей звук, що за ручку бігли? Дивіться, що робив. Плюм. Я кілька разів на уповільненні передивлявся і тепер маю припущення, то у них такі рольові ігри. Вони спочатку бігали від гомосеків, а тепер тренуються бути хорошими хробаками.